Bateria da Fumaça. Agora reposiciona em frente ao público, prepare suas câmeras. Com a formação, mexa a sua perna de oito, que é essa curva ascendente. Mudando para a formatura delta é sete. Aqui, ó, bem frente, à nossa esquerda. O número 6. Pela nossa direita, o número 5. Reposiciona para o primeiro cruzamento. Atenção! Para o cruzamento, já! Veio na altura, para não desligou. A velocidade chega a zero tá aponta para o solo, quadrilha, adrenalina, Prepare para o próximo cruzamento. Não, olha só um. Vou bater de novo, ó. Vai bater, vai bater. Bora, cruzamento já! Vertical ascendente, a grossura. 7 agora ganha velocidade, liga sua fumaça e aponta para que o público encontre. A próxima turbo é a palavra que significa giro. Acompanhe para o turbo e giro, já! Agora à nossa frente, com os faróis acesos, a quadrilho. Preparados para o cruzamento, já! O número 1 e o 2 agora separa a nossa direita. O número 3 e 4 a nossa esquerda. Vão retornar para o meio, meio, meio 8 cubano. 10 segundos para o cruzamento. e Vai voltando. Essa é a Esquadrilha da Fumaça. Pilotos brasileiros, aeronave brasileira. Contigo de orgulho do nacional. Agora acompanha as aeronaves que ficaram embaixo. É o número 5 e o número 6. Eles vão realizar a manobra bolota. Realizam uma curva de altíssima performance. E da mesma forma, calculando, realizando os processos bem próximo ao público. Cruzamento já! E abandonam para que o número 7, o isolado, ingresse. Bem à nossa frente. Avisou, agora o Badalo, agora o Major Garcia. Recupera. Ganha velocidade, liga a fumaça. E aponta agora para a nossa direita. Perdão, agora na nossa frente. Correu a manobra errada. Essa manobra é o looping, linha de frente seu trilho, posicionado para o número de frente. É uma obra que exige muita precisão dos pilotos e é simetria. do Super Tucano. com a superfície de arrasto, que é o flap de mergulho da aeronave Observe, esse é o giro do barril, realizando esse desenho no céu de Arara. E agora sim, o número 7 aponta para a direita, para o quadrilho. É a manobra com colas invertidas. E número 3, então, invertido, com os comandos invertidos. E atenção pelo giro. Uma belíssima manobra que também exige muito treinamento, muita dedicação e muita precisão por parte dos pilotos. 1 e 4 de cabeça para baixo, 2 e 3 de voo normal. Giro novamente, terminando. Pulou. Uma das marcas registradas da Esquadrilha da Fumaça. bloqueou cheio na esquadrilha da fumaça. E o número 7 agora pela nossa esquerda com a fumaça ligada. Vai realizar novamente a grossura. Ah, vertical ascendente. Assim Vamos acompanhar o número 7. Subida para a grossura. Vai. A jogacia agora vai realizar uma obra isolada, velocidade zero. Enquanto as, as aeronaves da esquadrilha da fumaça se preparam, se reúnem. É uma manobra conjunta com seis aeronaves. As seis aeronaves agora ganham velocidade. Para realizar a descolar de frente ao público, desenhando em homenagem a Intervalo Brasília, obra de um tempo também muito, com muito orgulho dos brasileiros, Oscar Niemeyer. Vamos acompanhar e preparar as nossas máquinas fotográficas. Ajusta o motor interessado o cruzamento, bem frente ao público. velocidade. Próxima onda. De cabeça para baixo, agora o número 5 e o número 6. Já trocaram a liderança e gol. Para o giro. Saída já. Isso daqui quebra, hein? É dos dois, viu? Nos deixando ligados. Não mais do que dois metros separam as aeronaves. É necessário muito treinamento, coordenação e confiança mútua entre os pilotos da esquadrilha. Ganha agora velocidade para sim retornar o legado deixado pelos nossos veteranos do Rol de Dosso. Informação. Agora, é. cabeça para cima, bom normal, G positivo. Olha aí, ó. Super Tucano, as cores da bandeira do Brasil. Vamos aplaudir, senhoras e senhores, as bandeiras da praça. Os seus companheiros de combate e essa é a Esquadrilha da Fumaça, confiando no seu companheiro, confiando na realização das manobras. Fumaça desligada. Vamos Manobra principal da Esquadrilha da Fumaça. Número 7 agora, realiza uma das suas últimas manobras. A Esquadrilha da Fumaça. Sente-se honrado, está mais vida a arte de voar. aos nossos amigos, demonstradores, paraquedistas, ao corpo que trabalhou para que esse evento fosse possível. Em especial aos corpos dos pilotos, dos mecânicos, Major Corelli e Major Pimentel. Sargento Severino, Pessoal Sargento Pinheiro, Sargento Kelder, Sargento Caio, Sargento Genovese, Então, somos Ao termo dessa demonstração, as cadeiras da fumaça agradecem a organização do público do Projeto Consular, o Deus de de todos os integrantes da Força Brasileira, instituição responsável pela defesa do soberano do nosso espaço aéreo. excelência dos produtos desenvolvidos pela indústria aeronáutica nacional. Em um futuro próximo, esperamos poder voltar a esta agradável cidade. Araras, obrigado! E compartilhar novamente da amizade de seus habitantes, que com tanto carinho receberam os padrões de demonstração aérea. E por fim, eu deixo o nosso grito de guerra. Araras, um até breve e fumaça já! Thank <laughs> you.